Оронты как балдыжаккылай мучури, оронты емида. Уматыны дуби, маймаканды балдыча талаты талати мучуңат. Учур дуби ми чадутта днян, орон, Даже долбо Актара da 우잡이 머리신도 이만도 틱든다 보심 두번 비신 어때 이건 이만하다 이 우자 서울더니 저 어른미 띠건 지금 많이 박한 우잡이 응아티 넘어를 몸녀 속면을 열었는데 사람이 또 거기 나 지어서 Branji tikanı kiyçan, bir yakın mı biçan Sergey, arava duyacağım. Algan mı tiçan, sukut, ibadene moyo. Kakra sirgi yiyeceğim, sukut. Ичарби, а, Ламосора, 77 Мадукана, 76 Букабича. Да. Тартыпак Идина, Равадук, Аймайна, что делать, Унин Мибичат, просто, Алганман здесь перевязали, перемотали как, а там путули сакси, лещи, все. И тогда мы не рорви это. 일본학사 자왔다 버러고 이따 뭐이 있다 버러고 식십이잖아 니 안디 뭐 누구 니긴 내가 무슨 두고 뭐 그때 뭐이 차오늘라 뭐 이제는 악절하다 이 그거라시고 악절하잖아 이건 그때 이만하잖아 이딱 저때 음었죠 아 이만 당시 터말 Брандиемчевден И татты мадина долбовцова не иду. А, ламос оран был. Ну, татты как раз уже икон. Тикан И мантагева. По пояс. Где-то примерно. Уже вышел, Оранды уже льча А был как кинна силби. Хорошо би. Кинна ларгачал би. Питат тады. И лансерга писал. И саватный люток. саватныйларыга иттер мунорун мунсерго ну ми аман ми иамен митиканы гынет норон биньорчи и уже сутки считай добирали целый долбаный и era, Миров и Марин дядюс. Мы уже такие удавар Миров, тарлакати, тарны тади бургадулыка обича. Мартики Юра все уже. Удавар бутуны тюркичин. Не поймешь, все, белое его. Багдали. Тади умичал, то Илгаканды так тянгара. А ангадиров просто палатка супича, про палатка рыра. Так, дол... и начала на Марготу ну, вот таки мычал где-то часа, наверное, не знаю. А он бит... А, да, уже сиксичан долбыш. А второй мыча он вот таки где-то. Вот так, тайга любимый, аккуратно быть надо.